जय हो जग में चले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को पल को किसी वृंद पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हो जिसमें तप और त्याग तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का शीर निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से तानी जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी ज्ञान ध्यान शास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास अलग नगर के कोलाहल से अलग पूरी पुरुषन से कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से निज समाधि में निरस सदा निज कर्मठता में चूर बनने कुसुम सा खिला कर्ण चक्की आंखों से दूर नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज का नन में समझे कौन रहस्य प्रकृति का अनोखा हाल गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल चलट पलट में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है युग की अव अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरण साधे कहता हुआ तालियों से कह रहा गर्व में फूल अबे अर्जुन तेरा स्वेश अभीषण में होता है धूल यह तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ अबे आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार <laughs> फूले सस्ता स्वेश प्राप्त कर उस नर को धिकार इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की सभा स्तब्ध रह गई गई रह आंख टंगी चंचन की मंत्र मुक्त सा मौन चतुर्दिग्जन का पारावार गूंज रही थी मातृकरण के धनवा की टनकार सिराकरण त्यो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत अति भारी द्रोण भीष्म अर्जुन सफी के सब हो रहे उदास एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश द्वंद युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा कृपाचार्य ने कहा सुनो है वीर युवक अनजान भारत वंश अपभ्रंश पांडु की अर्जुन है संतान क्षत्रिय यह राजपूत है यो ही नहीं लड़ेगा जिस से पाई में कैसे कूद पड़ेगा अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन नाम थाम कुछ कहो बताओ कि तुम चाहती हो कौन जाती हायरी जाती कर्ण का हृदय शोक से टोला कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला जाती जाती रटते जिसकी पूंजी केवल पाषण मैं क्या जानू जाती जाती ये मेरे बुजदंड ऊपर सिर पर कनक शत्र भीतर काले के काले शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन साहस तो हो कहो ग्लानी से रह जाओ मत मौन मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो पर अधर्म में शोषण के पल में सुख में पलते हो अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण छल से मांग लिया करते क्यों अंगूठे का दान पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से पढ़ो जो उसमें झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे आवे क्षत्रिय का तेज जरा मुझको भी दिखलावे अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान अपनी महाजाति की दूंगा मैं को पहचान कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो साधारण सी बात उसे भी नहीं समझ पाते हो राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई एक राज कर्ण हतब्र हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया सह न सका अन्याय सुयोधन कर आगे आया बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य सम्मान मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का बातें है सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर किसने देखा नहीं गण जब निकल भीड़ से आया अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा शपथ चमार मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार अंग देश का मुकुट करण के मस्तक पर धरता हूँ एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से फूट पड़ा मारे कृतज्ञता भर के उसे भुजा से दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत मेरे इस शुद्रोपहार से होता क्या उत्क्रांत किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण तो दे हरी सभा के बीच आज जो तूने मान दिया है पहले पहल जीवन में मुझको जो उत्थान दिया है और ऋण भला होऊंगा उसे चुका कौन सा दाम कृपा करे दिन मान की तेरे कोई काम फिर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुक्त पुरवासी होते ही है लोक शूरता पूजन के अभिलाषी चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान लगे पूजने कर्ण को लोक कुमकुम और कमल से रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल का कुल कल कल से विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष जनता विकल्प पुकार उठी जय महाराज अंकेश महाराज अंकेश तीर सा लगा हृदय में जाके विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके भय की छाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज दुर्योधन ने कहा भीम झूठे पक पक करते हो कहलाते धर्म के द्वेश का विष मन में धरते हो बड़े वंश से होता क्या है खोटे हो ये काम नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम्ही कौन हो बोलो जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल निज आंखों से नहीं सोचता सच है अपना भाल कृपाचार्य आप बड़े बीच में बोले जी ये क्या है तुम लोगों में बचे नाम को भी क्या नहीं हया है चलो चले घर को देखो होने को आई शाम थके होगे तुम सब चाहिए तुम सबको आराम भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते कोई गण पाठ का तो कोई गुण आपस में गाते सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण कहते हुए पास पहुंचा ये नया राहु फिर कौन जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा टंगा रहा है एक किसी पर ध्यान आज तक मेरा एक लव्य से लिया अंगूठा कड़ी नमुख से आह रखना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह आज जो कुछ है देखा उससे धीरज हिलता है मुझे गण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है बढ़ता गया अगर निष्कंटक या उद्भट बल बाल अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा इस प्रचंड तम धूम केतु का कैसे तेज हरूंगा शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात भूमि के लिए गण को कौरव शंख बजाते चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते कंचन युग के शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण गलवाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण गलवाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण और इस प्रकार दुर्योधन और कर्ण